مش ناس بتموت قدامهم عادي سذاجه كده عندهم الناس فعلا في ناس كتير في مصر بقوا يشوفوا ناس كتير بتموت قدامهم عادي مش فارقه معاهم ليه بس اللي عايز يشوف الحقيقه بقى ينزل في, في الواقع بقى على الارض كده ويشوف انا فعلا لما خدت الطلقه حسيت باي حد مات حاجه كده بتخ... بتخليكي تبقي حاسه ان الدنيا كلها مش بخير في حاجه كده غريبه جسمك كله بينمل اول ما الطلبه بتخش جواك انا حسيت الاحساس بتاع الموت ده بس ربنا حيني تاني انا عشان كده بشكر ربنا عشان كده انا بقول الكلام ده لان انا لو كنت موت ما كانش هيتقال حاجه زي كده وعادي كنت هتسمى مشاغب كنت تاني يوم هتنسي زي اللي ماتوا واتنسوا كل اللي انا عملته اللي انا كنت ماسك على مصر بس ولا طبعا ولا تبع حزب ولا تبع اي حاجه بس انا بقول كده عشان الداخليه هي اللي عملت فيها كده ادتني بطلق حي في رقبتي طبعا لو سنتي يمين او سنتي شمال كنت انا مت ولو ما جاتش فيا كانت هتيجي في حد غيري ايه ذنبه يموت ويضربوا حي ليه اساسا على الناس يضربوا حي ليه على الناس عملوا ايه قسم الشعب قسم عمل خلى كل مجموعه خلى الشعب 300 فصيل يعني واحد معاه سورة السيسي يعدي الناس تحترمه وواحد معاه علم مصر ياخد طلقه في رقبته والفض بقى بيضربوا حي وخرطوش فضوه قدروا يفضوه ناس اتنين خدوا طلق حي غيري ماتوا وانا التالت بس انا عشت يمكن انا عشت عشان اقول الكلام ده غير طبعا الناس المصابين هم ممكن يقولوا 17 وكده بس هم بيبقوا اكتر من كده بكتير ناس محترمه جدا صور ملهمش دعوه ولا باخوان كانوا كاتبين كده يافطه بره عامله كده بيقولوا آه، اخوان لا عسكر لا فلول لا فنزلت اتفرجت معاهم وهتفت معاهم ضد العسكر طبعا حقي يعني حق اللي انا اهتف